Wie viel Uhr ist es? Es ist fünf nach sieben. Wie viel Uhr ist es? Wir teilen unseren Uhrkuchen nun in mehr Stücke. Eine Stunde hat 60 Minuten. Wenn der große Zeiger auf 1 richtet, zeigt er 5 Minuten nach dem Anfang der Stunde. Auf 2 zeigt er 10 Minuten. Auf 3 15 Minuten oder eine Viertelstunde. Und auf 4 zeigt er 20 Minuten nach dem Anfang der Stunde. Schauen wir uns diese Uhr mal an. Es ist 7 Uhr. Und nun? Wie spät ist es? Der große Zeiger richtet auf 1. Das heißt, 5 Minuten nach dem Anfang der Stunde. Also 5 nach 7. Und jetzt es ist 9 Uhr. Wie spät ist es? Der große Zeiger richtet auf 2. Also 10 nach 9. Es ist 4 Uhr. Wie spät ist es? Es ist zwanzig nach vier. Wenn der große Zeiger auf 11 richtet, zeigt er 5 Minuten vor der nächsten Stunde wenn auf 10, dann 10 Minuten vor der nächsten Stunde. Auf 9, 15 Minuten oder eine Viertelstunde. Und auf 8 zeigt er 20 Minuten vor der nächsten Stunde. Es ist 5 Uhr. Und jetzt der große Zeiger richtet auf 11. Das heißt, 5 Minuten vor der nächsten Stunde. 5 vor 5. Es ist 1 Uhr. Und jetzt Der große Zeiger richtet auf 10. Also 10 vor. 10 vor 1. Es ist 6 Uhr. Wie spät ist es jetzt? Der große Zeiger richtet auf 8. Das heißt 20 vor 6. Probier das mal doch allein. Wie spät ist es? ist acht Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist zwanzig nach acht. Achtung, das Wort Uhr sagt man hier nicht. Wie spät ist es? Es ist zwanzig vor zwei. Wie spät ist es? Es ist zehn nach sechs. Wie viel Uhr ist es? Es ist fünf vor fünf. Wie viel Uhr ist es? ist 10 vor 10. Wie spät ist es? Es ist Viertel nach zwölf. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb fünf. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel vor acht. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.